Como veis, vamos preparados para pasar frío. Estamos en la entrada del Valle de Pineta, en la comarca de Sobrarbe. Esos son los Pirineos aragoneses. Y hoy os vamos a enseñar esa zona para hacer una escapada. por un sendero adaptado, eh, como habéis visto, para personas que no tienen el sentido de la vista, o un camino bastante accesible para ir con silla de ruedas. hemos cogido un túnel de 3 kilómetros para pasar de España a Francia. Y lo primero que vemos es nieve. ¡Estamos en Francia! Estamos en la estación de nieve Pio de Cali. Está muy cerquita de del Pirineo Aragonés, Así que, bueno, esto es lo que me ha salido <laughs> la ola de nieve, pero hay muchísima gente esquiando ahora. pueblos con encanto. A nuestras espaldas está el Valle de Chistau. Concretamente el pueblo de San Juan, pero también vamos a visitar otros, como el de Gistaín, que es el principal y el que da nombre a este valle. nos encontramos en Janovas, uno de los pueblos abandonados de esta área, donde se quiso construir un pantano y han quedado los pueblos expropiados. Carretera solitaria. Estamos a menos 4 grados, donde se congelan hasta las rocas. ¿Alguna vez habéis visto un puente congelado? si venís a esta zona no solo tenéis las montañas para hacer senderismo y a lo mejor no os gusta o no creéis que estéis en forma, podéis perderos por esos pueblos tan encantadores. Pues hasta aquí la escapada de fin de semana a los Pirineos de Huesca. Nos ha encantado, os lo recomendamos, nos hemos vuelto a enamorar del invierno, así que venid todos. Y ya sabéis, os podéis suscribir a nuestro canal si os gustan nuestros vídeos.